bwetyo nga tugenze ebweru eggwanga njagala kuba nga ntandikirako mu ggwanga erya algeria mu mpaka z'okuluka lwafrika ezabula nsomi myaka 17 njagala kubanga ngamba nti empiira egy'ebinja yasobola okubanga gikomekezi bonnaku olwagyo era kakatwolekedde omutendero gwa kota finals okubanga tuzuulako okubanga tuzuulako ati amawangana aganasobola okubanga genda ku semifinal ate gye tujja okubanga tuzuulamu anga abiri agakyokubanga gatuuka final onotu abe baani abagenda okubeera bachampiyoni ab'omulundi guno ab'empaka z'okuluka lwa afrika ezabula ensumi yaka ekumi n'omusanvu okusinziira ku mbeera nga bwe yatambudde mu kibinja a bannaffe abasenego basobodde okuba nga bayita mu kibinja ekyo nga be bakulembera empiira esatu obone mwenda abategesi abaligeria bayise mu kibinja ekyo nabo ne bagenda quarter finals empiira esatu obone buna ate congo brazaville ne bayisemu empiira esatu obone mubiri ate bannaffe abasomali abakiikirira east africa abatuusa butuusa mu kola nti ekinene nnyo basobodde okuba nti bafunayo akabonero kamu bwetu empiira esatu wetu somalia ekintu n'ekityo negenda maaso tuka nti emyumyula engugu okudda wano mu east africa wano ate bwe tuba nga tuvuddawo oba okukoma wano mu sekapalijon ate mu kibinja b abannaffe abamoroko be basobodde okuba nti bakulembera ekibinja ky'empiira esatu bune mukaaga nigeria empiira esatu bune mukaaga nayo yayiseewo ate south africa empiira esatu bune buna nabo basobodde okuba nti bayitawo bwetu zambia yo yatumidde empiira esatu bune busatu bwetu yagenze maaso okuba nti ewanduka ate mu kibinja sijjukira nti south sudan bagifumuula mpaka zino olw'okuba lwakuba nti ali etusta abasambi abasussa emyaka ekumi n'omusanvu kakati bwetu mu kibinja kyo bwetu mali ne burkina faso be basobodde okuba nti bayita okugenda quarter finals era quarter finals zakutandika ku lunaku lwokusatu olwa wiiki eno era bwetu ku lunaku lwokusatu eggwanga erya senegal bagenda kuba nti basinkana south africa wali ku nelson mandela stadium mu kibuga ligias bwetu senegal esinkana bannaffe aba south africa mpaka za bulensi myaka ekumi n'omusanvu ate era ku lunaku lwokusatu morocco egenda kubanga esinkana algeria egenda kubeera dabe mwalabu ku mwalabu amorocco ng'egenda maaso kristo kwanti esenkana nigeria omuduwa allah kumuduwa ana bwebagenda okwantibwa ekuba eddiba ali ku mamet amunawe stadium mu kibuga constantine yebagenda okwekubira ate ku nnaku olwokuna abweto mali ejja kubanga ezanya congo brazaville uh, ku 19 may 56 stadium mu kibuga anaba ate era kunaku lwokunatunzika quarter finals ezabula nsumu yaka 1mbwetto nigeria ejja kwanti esenkana bannaffe abokenabe okulaba kaataani ajja ogenda maaso kubanga ayitawo okubanga okulaba kaataani agenda okuba nti ayitawo ogenda ku semifinal ajjukira nti awangula ku senego ne south africa yagenda okubanga asenkana awangula wakati wa nigeria ne burkina faso ate agenda okuwangula wakati wa morocco ne algeria yajja okubanga asenkana ayitawo wakati wa mali neggwanga erya congo brazzaville okuzuulakubaani abajja okubanga bayekubak final fayino final bajja okwantibwa ekubakusa enfayino okuzuulako abanaasamba fayino empaka zino zabalensi myaka 17 nga final zigenda kubeerawo ngenda kuza na mwedo omwezi ogwa mai wali ku nelson mandela stadi mu kibuga ligias mu ggwanga erya algeria bwe tuba nga tuvudde awo amawulire agongedde okuba nti gavaako ebulogwa nga amawulire agava mu ggwanga erya italy gaga mati bwati omutebi wa ttiimu y'eggwanga lya nigeria ne club ya napoli mu ggwanga erya italy victor smen yamazedde okuba teka ateekawo ekyafaayo eky'omufirika akyanza achanzo kwanga ateba goozi nyingi muli kyabanaffe abayita lyaseri a bukyange genda masita kwange etandikibwawo amwana mulenzi ono victor smen onaka olajo yasobodde okugenda masituka ngaalimu apenati mpira gwebasobodde okuba nti bakuba timu ya ferentine gola emu ku bwerere wadde ate oluvannyuma yasobodde okuba nti afuna penati endala era nagenda masituka ngaagiteba agolekpakira byafenti namejwa nga pietro apelesiano yakutte penati yakutte penati ya victos mere mudakiko ya 48 kyokka ate mudakiko ensamwenya bwati omusajja ono amejwa nga victos bwato amudakiko ensamwenya abwati omusajja omu victos mere ne bamuwa penati endala era nasobola okuba nga akiteeka mu katimba okunsika nga asobola okuba nga ateekawo ekyafaayo ekyomusamba omufirika kyanza okuba nga atebagoozi nyiki muli kyabanaffe abayita lyaseria mukyanga genda maaso okuba nga etandikibwawo ono kakati victos mene yakagenda maaso yasituka nga teba goosi 47 mulijja banaffe abaitali ya seri a yasobodde okuba nti amenya likot yali yateekebwao yaliko omusambu ati manaffe abaisi munani n'akubirako netimu eggwanga lya algeria nga kakati yemukulembeze alamula eggwanga erya algeria yemukulembeze alamula eggwanga erya liberia george wea awe yaviira mu ggwanga lya banaffe abaitali george wea yali asobodde okuba nga ateba goosi mu seri a goosi 46 naye kakati victor smen yasobodde okuba nti amusimulawo yakateba kati goosi 47 yemufirika atyanza oku okuba nga tebagoze nyo ekimuli kyabanaku abayita lyabunywera eya seri a goosi 47 yamenye eya jojiwea egoosi 46 ono yabadde agenda maasita okuba nga ateekawo ekyafaayo kino ate n'omusambi omunala omufirika wali mu ggwanga lyabanaku abangereza muddu wa allah muhamedi salam arusi gare naye ku lwomukaaga yasobodde okuba nga ateekawo ekyafaayo abwe yabadde nga ateebera timanafu aba liverpool nga bakwatima betford egoola emu ku bwerere ah, kunaku lwomukaaga yasobodde okuba nga ateekawo ekyafaayo mwana mulenzi ono abajwa nga mohamed salah yasobodde okuba nga afuuka omusambe eyasoose mu timanafu aba liverpool bukyanga etandikibwawo ogenda maaso okuba nga ateeba mupiira mwende egy'omudiriŋano awaka atima ah, ya liverpool bukyanga etandikibwawo ebadde teberangako na musambe agenda maaso okuba nga ateeba mupiira mwenda egy'omudiriŋano awaka abwati mohamed salah muddu wa andamarusigare yasobodde okuba nga ate bateekawo likoda eno eyokuteba mpira mwende egyomudiŋano awaka nga buli mpiira agenda maasituka nga ateba kakati empiira mwende waka abuli mpiira abadde agenda maasituka nga ateba onono mamedi sala eyawozeza ne goozi kikumibedu zasobodde okuba nga ateba mutima naffe aba liverpool qwanifield mohamed sala qwanifield yakateba goozi kikumi abatuzi akagenda maasituka nga ateba ate nga soni eno mulijja banaffe abangeza mohamed sala ali ku goozi 19 so nga ate omugati yakatebe goozi 3 mu timu ya naffe aba liverpool sizoni eno mu mpaka zona ajukira nti mutima naffe aba liverpool omusajja ian rush alina likodi okuteba goozi nyingi mu njozi gwa tima naffe aba liverpool yasobola okuba nga ateba goozi 34 aroja ant yateba goozi 245 mu kyokubiri ate godon hogson n'ateba goozi 241 abill lindel n'ateba goozi 228 be basajja basonyiza okuba nga bateba goozi nyingi mu njozi gwa tima naffe aba liverpool mu kyokutano mu njoja gerade kaakati ono asibagana ne muhamed sala bonna ba njoja gerade yateba goozi 186 ate ne muhamed sala mundu yohana naye akatebagoozi kikumu kinana mukaaga naye nga ku wekend yataddewo ekyafa ekyomusambi kyayinza okuba nga atebagoozi nyingi akyasina okuba nga ateba mu mpiira emingi egy'omuliŋano awaka empiira mwenda yasobodde okwata agiwezanga buli mpiira gwe bazanye waka muhamed sala agenda maaso okuba nga alengera akatimba bwetuba nga tuvudde awo amawulire agongedde okukwatigavaako ebulo gwanga gagamba nti akakiiko akakwasikanya ensonga z'abadefali wali ku kibiina ekiddukanya omupiira ku luka lwa bulaya kamaze okwankalangirira abadefali abagenda okuba nti balamula emipiira egy'ekikopo ekyefa champiosleage egy'olusambo olusooka ku mwetoro gwa senfaina okulaba katebani abajja okuba nti bayita okugenda kufaina ekikopo ekyefa champiosleage jasuneero bweto olunaku olw'enkya zigenda kubeera saanya ezekkire zaana e uganda bannaffe abatimya lya lomadrid abatendeka omuzeekalanshoro loti bagenda kuba nti basenkana timanaffe aba manchester etendekebwa pep ah, ah, gadiola omupiira gugenda kubeera ku estadio santiago banabo mu kibuga gagadde ekimadrid mu ggwanga lebanaffe abaspana kikakasibwa nti defali amajwa nga ata manuel aribeilo asuares ah, dias omuportugal yagenda okuba nti alamula omupiira gwa timu ya real madrid n'ettimu ya manchester city abwatu ata manuel ribeilo suares dias yagenda okulamula omupiira ogwo mupoto ono yagenda okulamula omupiira gwa timu ya real madrid ne manchester city olunaku olw'enkya ate olwo omupiira obulala gwolusambo olusooka ku senfaino guliwokunaku lwakusa tiimu ya sumerane eyawali mu ggwanga erya italy bagenda kuba nti balematereke ne bannaabwe bwe batalima kambuga abanta mirane bagenda kuba nti beekyaliza wali ku ssaawo kyabwe bonna ate gye bakyaliza ekyasanusiro wali mu kibuga mirane abwatyo defali omusipaana yesus girimazano yagenda okuba nti alamula omupiira gwesimaan netimanafu abanta mirane ogwolusambo olusooka ku nnaku lwokusatu mu kikopo ekyaefa champions lege ajjukira nti fali n'ekikopo ekyaefa champions lege jasoni eno yakubeerawo ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi gwomu mukaga ejakuberako atatuka stadium amu atatuka olympic stadium kibuga istanbul mugwanga lya butulu kipwete final jezigenda okwanga zibera bwe tubanga tuvudaawo amawuli agava mutimanafu aba psg agagamba nti omusambe watimanafu aba psg Lionel Andres Mescustini olwalero enkoko agikuttemmwa n'agenda maaso kka nti abukeereza enkokola naye yanjula mu kutendekwa kwa timanafu aba PSK ettiimu gyakubira ali mu ggwanga lya Falansa mu kibuga pale agava gateza nti Lionel Andres Messi okweyanjula mu kutendekebwa olunaku olwalero akiridde ekibonerezo ekyali kimuweereddwa olw'okuba nti ono yagenda maaso kka nti alinnye bbaati n'agenda mu bwakabaka bwa Saudi Arabia ku ntandikwa ya wiiki ewedde nga taweereddwa lukusa olumukkiriza okuba nti agenda mu bwakabaka bwa Saudi Arabia kaakati ono baasobola okuba nti bamuwa ekibonerezo ekyokumala wiiki bbiri nambirira nga talabikako ah, mu kutendekwa kwa timanapo aba psk era nga tagenda masita kubanga azanyira atiemu eno ah, lionel andres messi yagenda masto kwanga akkiriza nti omusango ddala yagukola era yagenda masto kwanga akola ensobi okuba nti yagenda mubwakabaka bwa saudi arabia ku ntandikwa ya wiiki ewudde nga tasabye lukusa abwatyo n'asobola okwanga akkakkana awansi n'akuba amavivi ku ttaka naye tondera abakungu atimanafu aba psg olwekyo kyagenda masto kwanga akola ate tiyakomawo naye tondera n'abasambe batimanafu aba psg olw'empisa ensiyufu ziyalaga okuba nga yagenda mubwakabaka bwa saudi arabia nga tasabye okuba nga taweereddwa lukusa okuba nti agenda mu ggwanga eri ate n'amalayo ensingu bbiri abweto ng'ali mu kitundu kyeyo agava okugatikiza nti abakungu ba psg baali bamukalize wiikisi bbiri ate ne ku musaala gwe baali bamukecyuddeko ekitundutundu ku musaala gwalina okugenda mu maaso tokuba nti afuna mu wiikisi ebbiri n'olwokwali andrew smith yapondoka neyeetonda abakungu ba timanafu aba psg basobodde okuba nti bamuddiramu ekibonezo nibaba nti bakijyewo wadde tyasobodde kuba nga asamba mupiira gwa timanafu aba psg ngekuba timanafu aba toes egosatukemu olunaku olulajo naye ono olwaliro olwokuba nti ekibo ekibonzi oba akigyewo enkoko agikutte mwa neyanjula mu kutendekebwa okwatima naffe aba psk olwokuba nti ekibonezo bagenze mu maaso okwanga bakiteeka eri kubali nga mudalizo ne basobola okwanga bakigyawo kakati wataabeerewo nkyukakyuka lionel andres weskustini awerekedde okwanga azannya tima naffe aba psk ku weekend psk bwenabanga ezannya tima naffe aba ajasio ajiyambe okwanga enyinyitiza omuyigo ogw'okulaba nti wangula ekikopo kyajaba naffe abafalansa kyasoni eno naye ngaolwaliro asobodde okuba nti yanjula mu kutendekebwa agaveo gagamba nti lionel andres messi atimya basoneg agenda maaso kuba nti emwetaaga n'amatiimu amaala naye nga lionel andres messi eyava eh, mu basobola okwegatta ku tiimu ya nafu aba psg atiimu ya psg yakalizanyira empiira nsanvu mu gumu asobodde okuba nga ateba goosi makumi asatu mu embedo ate nga tiimu y'eggwanga l'egentina yakalizanyira empiira kikumi musanvu mwenda asobodde okuba nga ateba goosi kikumi bbiri naye ng'olwaleero lionel andres messi azzeemu okuba nga atendeka olw'okuba nti ekibonezo ekyali kimuweereddwa baagenze maaso okuba nga bakijjawo kasita yagenze maaso okuba nga yeetonda bwe tuba nga tuvudde awo amawulire era agava ebweru ogwanga agagamba nti enteesiganya zigenda bu kwako wakati wa mutendesi wa esroma awoze mulinyo ng'ayita mu agenti eyo gmendezi n'abakungu batmanafu aba psg okulaba nti oze mulinyo agenda maasito kwanga afuulibwa omutendesi wa tmanafu aba psg asobole okubanga atendeka ttiimu eyo omusajja oze mulinyo gye buli eno ali mu kutendeka tmanafu aba esroma era nga soni ewedde yasobola okubanga yabatimula okuwangula ekikopo kya efa ekikopo ekyawefa europa conference legue yasobola okuba nga kyamba okuba nti bakiwangula aba esroma kontract ya ozemuninyo yakugwako omwaka gwa 224 wegenda okuba nti egwerako kontract ya ozemuninyo wali mutima nappe aba esroma naye ngaono ayolekedde okuba nti ababulira omukoti ogumanyiddwa nga rmc sport gugambye anti directo of football mutima nappe aba psg alus campos yakulembeddemu enteseganya zino era nga agenda mumaasito okuba nti ayogereganya n'omusajja yogimendes agenti wa mulinyo okulaba nti diro esobola okuba nga ekutuka ozemulinyo ey eyakawangula ekikopo kyefa champions league emirundi ebiri agende mansituka ngaafuulibwa omutendesi wa timu anafu aba psg wadde ngaabasajja ba timu ya chelse baabadde bamwetaaga okumukomyawo yagenze mumansituka nti abakuba obukulu n'abyesamula n'agamba tagenda kudda mu timu yanafu aba chelse ayagala kuba nga yegatta ku timu yanafu aba psg ono yatandika okuba nga atendeka timu anafu aba esiroma mu mwaka gwa 2 weyatandika okuba nga atendekera timu eno yakagenda mumansituka nga sizoni eno asobodde okuba nti awangula empiira 17 akoze mm, bamukubya empiira 1 akupira makumi asatu muna gyakatene kati manafu abaisiruma muli kyabanafu abaitale era nga esiruma bali mufo kyamusa muli kyabanafu abaitale esuubi lyokubanga bakiika mu kikopo kyaefa champions league buli lukya ligenda masto okuba nti likendeera atimu ya esiruma empiira enegisembyeyo tesobodde okuba nti wangula mupiira gwona muli kyabanafu abaitale akale bwetembeera sinunki agava okugagamba nti mulinyo ayolekedde okuba nga ava mutima nafu abaisiruma olwokuba nti yafunyemuku obutakkanya ne bakama be bwe yabagamba nti singa omusambi tamarabi bakumu aburahamu aba avudde mutima eno ku nkomeryasisoni eno twetaaga okubanga tufuna abasamba basatu okulaba nti tuziba ekituli ekyo ate n'okubanga tugumiza ttiimu eno so nga ate abagagga b'esoma bagamba nti omutaka wa lusumbi abeekubya mpe tebalina nsimbi ze bagenda kkuba nti bamusajja ono amujwanga oze mulinyo kale mu mbeera eno abwa ti mulinyo yaligenda maaso tokubanga yayabulira ttiimu anaffe aba esoma n'egatta ku ttiimu anaffe aba psg omutendesi christophe galatia myaka makumi ataano mu mukaaga atendeka ttiimu anaffe aba psg kakati yaliko omutendesi wa ttiimu ya st ten n'atendekako ttiimu ya railcot ka ttiimu anaffe aba nis era nga ttiimu anaffe aba psg yagakitendeka empiira makumi ana mukaaga awangudeko ah, asatu mu ebiri akoze amuli emipiira etaano bamukubya mpira mwenda ono kristofu galati akadekona bagenda kuba nti bamukwata ku nkoona kaakati omusajja ozemulinyo yaliko omutendesi wa benfica n'atendekako uniao de leila n'atendekako ttiimu ya fc portugal tika na emirundi ebiri n'atendekako entamira real madrid maniuko tika ttiimu ya tottenham spurs eyakatendeka ttiimu ya AS Roma emipiira kikumi esatu n'abangulirako emipiira ataano mu esatu ne bakolera maliri emipiira abiri mugumu bakamukuba emipiira abiri mwenda bwatyo mulinyo yayolekedde okubanga afuulibwa omutendesi wa kimanafu abapya scientists ge sengentes kanyazina basobodo kwanga situkambya bibye kibweso yalikedo kwanga fuliwa omutendesi wa tima naffe aba pisgo ozimunyo bwe tuba nga tubudaawo agava mu timu ya naffe aba liverpool aliverpool eri mu kulondoola abawutanyi babiri akuliko omusambi gali makristo ane omusambi dekanrice owa tima westam bano bombiri bwe liverpool yagala kwange baleeta okulaba ntegumiza amakati anti waliwo abasambi nga bannabbi kaito aboolekedde okuba mutimu lwa james fepi muna ono agenda okwegatta ku timu ya naffe abrighton akuliko abasambi ba alex oxlad chamberin aboolekedde okuba nti bava mu timu eno ate nga ne jordan brandadason takyadda buto lyongera okubanga akula so nga ate lyeyongera okubanga akula neddiba lyongera okubanga limukwewa mubigere kaakati bwetubagala kubanga baita dekanras nomusambe alexis macristo wa tima brighton andobalibione bwetubanga tuvudao amawulire agava mutima naffe aba manchester city aba batima nebafunye webanywera kutuzi bafunye kukusanyu amatama gatandise okubesenda olwokuba nti esuubi lya gadiola okuwangula ekikopo kyefa champions nga liwangulya timu eno lyeyongedde kino kivudde ku agenti wa yayature admitiruselik okuba nga asazizaamu ekikolimu kyeyali akolimidde omusajja ono pep gadiona bwe yamukolimira mwaka gwa 218 nti alibeera mwana wa mwana aligenda mumasituka nga atuusa pep gadiola ku ntiko y'okwangula ekikopo kyefa champions dimitrios alek yasinziirako yayature empisa gye yayisibwamu omusajja ono pep gadiola n'envuluga gyamuvulugamu ng'akyali mutimya manchester city bwatyo dimitrios alek n'amukolimira obutaddamu kwangula ku kikopo kyefa champions leage okuva lwe yakiwangula mutima na fabasono wabula omusajja ono amuiddwa nga dimitrios alek olwaleero agambye nti okusungwala kwa buntu naye ate okusunguwala atekulina kubanga kuwangala kuteekwa okubeerako enkomero wadde nafune e, obusungu nga gadi olayisizawo bi omusambu wange yayature nagenda mastoka nti munyigira naye kale obusungu obwo ngenze mastoka nti mukomyawo era mudiddemu awete ekikolimu kye nagenda mastoka nti mukolimira nkijeewo gadi ola waddemba okuddamu kuba nti awangula ekikopo kyefa champions league ekiwabyogeredde nga olunaku olwenja atimya manchester city agenda kubanga esamba atimya lyalo matwete era ngaalwana okulaba nti manchester city ajamba okuba nti wangula ekikopo kyefa champions 昨天呢？ bwetuba nga tuvudde awo amawulire agava mu ggwanga lya bannaffe abaspana gagamba nti omutendesi wa timu ya atletico madrid diego pablio simone abikudde ekyama n'ategeeza nti maze akabanga akawerako ng'abamakirabu okwelazio ne intemiran bagenda mumaaso kuba nti bansinkana era nga bampanjagira sobole okuba nga mbayamba okugenda mu ggwanga eryaitale gye nakubirako eddiba ate nzire ng'omutendesi oba ntendeke ku timu ya intemiran oba ntendeke ku timu ya naffe abalazio omusajja ono diego pablio simone olunaku olwajje abadde mu ggwanga erya italy mu kibu kibuga naples yagenze okuba ng'alaba mutabani wamanyiddwa nga giovanni amanyiddwa nga amanyiddwa nga giovanni nga bwatyo agenda mastoka nti awangula ekikopo ekyaligya banaffe abaitale anti akubira kima naffe banapole kati yasinziddeeyo ngayasinziddeeyo nasenkana banamawulire n'abagamba nti abalaazi o baneetaaga n'abaitamerali baneetaaga nkomeo keitale ngendi mastoka nga ntendeka ompiira ade nakubirayoko mpiira naye baneetaaga nzi gyentendeke aga nti ku myaka gyange ataano musatu simanyi myaka emeka gyensigaza angaomutendesi wompiira yakamala emyaka kumi nebiri ngaatendekati myaka etukumabiri wabino bibijire nga simunuza Kyagulanyi awerekedde okukwatibwa ku nkola ng'omutendesi wa kimanafu abantu aminaani era nga antonio conte roberto zabe kotikatiagomota ateneka bolonya be basajja abatundi okutendeka kimanafu abantu aminaani naye nga nedego pablis mwena agamba esimanyi oba ndikomawo keita naali agadde okujja etale ng'omutendesi w'omupiira nesimanyi oba ligenda maaso okwanga nzijayoko adiego pablis mwene gonzales yaliko omusajja omuutanyi yakubirako valesa street n'akubirako timu ya pisa n'akubirako timu ya sebya n'akubirako afetiko madrid entaminaani lazio zonna yazikubirako kaawo ate ngaom mutendeso mpira ateneka corensing club naateneka kestudiantes mu argentina liverpet mu argentina sanolenzo catania rensing club kakati mutendeso wa athletic madrid naye ngaagambi nekiroto nange olunaku lumu okuba nga nkomaoko mu ggwanga erya italy ngende maaso okubanga ntendekayo omupiira kuba nakuba diba nenkunaku ne italy kati naali agadde okubanga nga bakunot nyamba amakerabu ga italy okulaba nga tuuka kulyengede okwatiga wangula liki n'okwangula ebikopo ebira diego pablo simone bwagambye egenda kuddamu egenda kuddamu omupiira eh, negenda kuba match day 27 march the 27 aweton atugenda kulaba sotio bright stars olunaku olw'enkya ng'ekyaza bypass kugenda kubeera kavumba coli creation ground aweto saa munana agenda kubeerawo sotio bright stars ne bypass gwa saa munana olunaku olw'enkya ate era olunaku olw'enkya gaddafi egenda kukyaza maroons wali ekakendo gwa saawa 1 crocsat bull fc kyaza luwahil kugenda kubeera ku kisaawe kya fofa technical center njero wegenda okubeera ate ku lwokutaano tujja kulaba onduparaka ng'ekyaza bypass campus wa Lake Gwendaki Stadium mu Arua gujja kubeera gwa saawa kkumi era ku lwokutaano URA ekyaza UPDF ku Meta Stadium e Rugazi ate era ku lwokutaano Busaga United ekyaza Wakiso Giants e Kakindu awo ku lwomukaaga ejja kubeera ddiba lyennyini Express ng'ekyaza KCFC awali ku Eruzira we gugenda okwantigubeera Express FC ne bannappa bakese akesi FC kugenda kubeera wali gugenda e, kubeera wali Eruzira ku nnaku olw'omukaaga awo we gugenda okwantigubeera saawa omunaana gujja kwanga osobodde okwantigugibwako akawo njukira nagambye genfuna mu cases e eh, maikerwe mutebi akomawo akomawo agenda kukomawo nono omutendesi wa villa ono jackson magira yagenda okubeera omumyuka we neddudu waali kati abaalaba namuyambako nja kubakuwa naye nga maikerwe mutebi akomawo nono omutendesi wa villa jackson magira a naye bya villa agenda birekawo addayo wali mu timu ya cases e kubeera mumyuka maikerwe mutebi liigi ya buganda liigi ya buganda ey'omupiira ogw'ebigere nga yeliigi y'ekibinja ekyokusatu wano wansi wa fufa ah, yabadde erina kubanga ekomekezeddwa lunaku lwajjo naye teyawedde lwaki waliwo omupiira ogwa yanga simbefs ne wobulenzi united tegwawedde enkuba yagulemeseza mu ddakiika ensamu esatu kakati bagambye guddamu nkya ku saawa kumi bazanye eddakiika ezabadde zigende ogutandikira mu ddakiika nsanvu mu satu gwagenze okuyimiriramu nga yangasimba ekulembedde muziro era senga gwawedde bwegutyo yanga simba yabadde ekulembedde ekibinja ekyo ekyasazibwa ng'erina okuzanya ne bannaffe abakinda boys nga yangasimba eggwangula ejja kuba nga yekulembedde ekibinja ekyo ebe nga ekolaki ebe nga egenda mastokwa nti ezanya wali playoffs finals okulaba kata abanazanya champion we kampala okulaba kabagenda mufufa big league yawo naye nga gye buli olugazi munisipo eri ku ntikumanyangwa yakubiri amanyangwa yakubiri okubeera esimba yakusatu yanga simba yakuna uh, sparks londo bamaidde mu kyakutano kira bamaidde mu kyamukaaga bobulenzi united bamaidde mu kyamusanu fisters bamaidde mu kyamunaana seta united bamaidde mu kyamwenda weka resters bamaidde mu kyakumi bonna abo basimatuse ekyambe sina jenerugazi nabugabo bubaze ate ekibinja kya katonga kyenda bozi yakikulembedde erinda kukuba playoffs finals ate buwambo united bakuta ekyakubiri kiboga united kyakusatu kajansi united kyakuna spigos lugongo kyakutano rwanda 5 sita kyamukaaga masaka site kyamusanvu kakiri town council kyamu omunana entebe fc ah, kyamwenda luka town council kyakkome abwekyo ah, kiwanga united basalibwako ne standardise kuluzana ekyambe kyabetiribosezaako kyabalidde kyabalidde kyabalidde kale bwetyo embeera abwetyo ah, embeera um, embeera bweri okubaako muganda lijono liki nkujjukiza homecoming holiday cup eta yanga nnaku z'omwezi kumi lwakusatu wane kukisaawe kya polisi ekibuli wegenda okubeera muwandise nda 11 nda 13 academies ezo muziwandiise ekredi ekereziya radio sapiense mwebale kuba nti muwuliriza yonna gye musinziira mukulu yenka tusabire enjovu ekitwale nze mugalu nze, nze magala julius enaakulabye enadda enadda enjovu eyo kandabanga eri mu mbeera y'akagenderere ng'omukadde akoga promota kaferode ogulasias kwendi Eh, mbuuza asene kyasobola okutwala ekikopo hmm. toloota simanyi naye ebintu sajja nga bukoledde buli kasozi allan ah, ogamba otya akwende amulistening ah, akwende kasozi allan akwende wane mukono ogamba otya wana kasozi omusambu wa setan nazigu fc webale kubaako um, ok mwebale kuba nti kwemuleku radio sapiensia ok bwe tuba nga tuzeeyo amawulire genfuna agava mutimya maniu bagala kuleta kavubuka kansumani fati e, baagala kubanga bakagula ku nkomerera sizoni eno kansumani fati bakaagala ate agava mu fulamu omutendesi makosiri baagambye nti okubulawo kwalekeza ndamitovi kikukoseza nnyo timu ya fulamu jukirawe baamukaligira ekimunzi kyempiira omunana kyebamwa ono yagenda mumaasituka ngaasikaasikanya difalyawo chris kavana baali basamba mpiira gwe fekafu n'ettimu yamaanyi ne bamukaliga empiira munana ekibunzi ekigwako lwaleero naye omutendesi makosiri baga nti okubulawo kwalekeza ndamitovi yali akatukubira goosi 1 kutukoseza nnyo katusubira nti ogwa gwa southampton anaabeerawo ku weekend awo amawulire genfuna okuva mu bwakabaka bwa saudi arabia gagamba lionel andres messi mbu lionel andres messi amaze okukkaanya n'abakirabya ali hilali tagenda kuddayo mu barcelona agenda genda mu kirabya ali hilali yabadde abasabi obukadde bwa yulo lukaaga buli mwaka bukadde bwaire olukaaga obwa dola bwe lukaaga munkaaga ziyabadde abasabi naye mbu enteeseganya kale zigenda maaso awo naye mbu amaze okukanya eh, okukanya okusinga mukwatuukiddwako dameso ono yaligenda mu ali naali mubwakabaka bwa saudi arabia naali omuthimbi naye gata kuronada ali mu arnasiri era omukutu gwa erikiringuito gugambye nti lionel mester agenda yeka agenda ne sagio busque ne jodi aliba bonna bagenda kukubira kilabu ya ali naali mubwakabaka bwa saudi arabia bonna ne makovera tewa psg bana abasajja nayo bamwetaaga bamwetaaga amawuli agatali manji agava manchester city geka nathan ake onathan ake yafunye obuvune nga basamba leeds yandisuba omupiira gonako nkyaleero tatendekedwa liverpool agaliwo geka kayohene kela golekipa onayolekedde okuba mutima ya liverpool ku nkomi ya sizoni eno bretford ne brighton andovalibyon zezaagala kitego onaabegatteko kuba akanamba kabuze wali mutima yanaffe aba liverpool agava mu kalabu ya olympic lyon abadde pulezidenti wa tiimu eno amanyiddwa nga john michel ulas alekulire omusajja john john michel ulas amaze emyaka egisoba mu asatu nga pulezidenti wa tiimu yanaffe aba olympic lyon nagaga omumerica amanyiddwa nga john texter eyasobola okuba nti agula tiimu eno yali mu kusooka alaze john michel ulas nti ajja kubeera pulezidenti wa tiimu eno okumala emyaka emirala esatu naye kakati amujjakunaga nti ekintu kankikwatemu bwatyo omusajja ono amanyiddwa nga jini olympic uh, john michel onas yatandika okubeera president wa timu ya olympic lyon mwaka gwa 1987 abawangudde ebikopo ebisukka 5 kusaidi ku timu yabakyala uh, neyabasajja omusuubuzi omugundi vona mujwanga john michel onas alekulidwe bwa president wa timu ya olympic lyon ate manuel medde ku victor smen gwe yagala okuleeta basona egambye uh, french lyongo kiriza tukusale ku musaala sente zitwekubya mpi ebagambye nti mumba mwagala tubawe contract ya myaka ebiri byesatu maaso ne makandwetastagen mukize tubasale ku musaala agava mu liva liverpool gagamba liverpool emaze Brighton and Hove Albion ku musambi alexis macristo bagenda mugula obukadde bwa pawundi nkaaga omusajja ono wa argentina ajabakubira amakati bwekiro ekikeseza olunaku olwaleero enteesikanya zizina we zituusa aw'amaanyi liverpool neba nti maze okukanya obukadde olwali nga bamaze okukanya brighton ku musambi alexis macristo nti ono agenda kwegata ku liverpool obukadde bwa pawundi nkaaga agenda funa emitwalo gya pawundi munaana contract ya myaka etaano gyagenda okuteekako ekikumu ati alexis macristo awerekedde okwegatta ku liverpool liverpool n'omusambi lwene shwameni bagala bamuleete naye abegatte ku rafaali ewagawadde nafunye obune ku weekend nenesuubi omupiira gwa ntamira nja kubanga ngusamba omusano byono watimanapu aba s8 bwaga maason gunwood yaligenda mu juventus neegatta ku popogba amatimu eitale gamwagala s8 emwagala esroma emwagala neive emwetaaga ne mason gunwood bwagenda kuba mutimu ya manchester united awunzikidde alekedde kwegatta ku timu ive kubaga nti abamanyu bali mukunzanyakamu nemukanabiri banzanya bya tepo yangu nkwenkulembikoe kati kukomerasomas singa oluudi alibamanyu n'agenda mutumira naffe abaive katandikirawo nakku lwenca mubeere bulungi mwerama